Siemaneczko, za <clears throat> was serdecznie z powrotem w World of Warcraft. E, właśnie idę do tego miejsca tam, gdzie mieliśmy robić te questy. Jeszcze bardziej przeziębiony jestem. Trwa ciepło jak chuj, a przeziębienie mnie łapie. No ale cóż, takie jest życie. Co tu my teraz mamy? Honoret, więc... Dobra. Zaraz do was wracam cięcie. Małe cięcie zrobię, bo pies mi tu wariuje. Go uspokoję i zaraz będę. Okej, już jestem z powrotem. Piesek się uspokoił, dobra. To mamy co mamy tu do zrobienia. Teraz mamy pogadać z, z tym... z Rider i jechasz. Jechasz to get Rider rather chill. Once there speak with guard hook. Guard Hmm. Ładnie, kurwa mać. Pogadamy z nim. Już chyba wiem jakie tu nawet quest będziemy mieli. Który mamy level? Siódmy level. Powoli idzie to wszystko. Powoli to idzie jak smary z nosa. No ale idzie. Dobra, do 15, od 15 będą instancje. Teraz jest około 2200 graczy. 2200 chyba... No, tylu graczy tu jest chyba teraz. Widzicie, tutaj jest pusto, no bo raczej nikt nie XP, większość ma właśnie z Sunwella postacie transfer zrobiony. Muszę się napić, kurwa, bo nie wytrzymam. No, więc tak. Wejdziemy tu, zrobimy te questy. Właśnie teraz w CD, w CD Action e, jest tego. Deadpool. Co chwilę tu latałem, jakieś ósme, co tu teraz mamy? Complete. Jakiś quest, what the fuck, pierwszy raz to widzę, tego nie było chyba wcześniej. Tak mi się zdaje. No nie, na pewno tego nie było wcześniej, bo jak tu chodziliśmy, to nigdy czegoś nie było. Czyli co, jak coś jest teraz. Minioners klub, kojarzę ten klub. Dobra. Mm. Mamy z nim pogadać. Complete uh, accept. Wiem, że mogłem polecieć tam tymi tymi, ale po co? Jak się można przejść? Northwood Mars Nation Palitier, dobra. E, cool Try Stress Your, co to było? Nie pamiętam. Aha, miałem tego znaleźć, no dobra. Weźmy tutaj te questy. I zróbmy te zadania. Micy w ogóle. Aha, czyli mam mięcho zanieść. Stejko. Ty, nawet ludzi XP. Przynajmniej że tak mało, a to jednak... Jednak jacyś ludzie expią. Dziwne. Complete, dobra. To jest... Aha, to jest to. To jest w tym zamku. Jest raptor? Jest. Tylko czemu nie mam speli raptora? Aha, od dziesiątego dopiero control pad jest. Łeż, kurwa. Czekajcie, tu quest jeszcze jest. Od razu wezmę przy okazji jak ten, jak będę szedł tam. Zawsze troszeczkę expa może. Trochę expa zawsze wejdzie. A zdaje mi się, że brałem tego questa już. Aha, Aha, miałem kupić podróż do Grimar, czy lecieć do Grimara. Dobra, najpierw zrobimy te questy tutaj. I zobaczymy co będzie. O, myślałem właśnie, żeby zacząć yy, z tego. Dzisiaj chcę nagrać jedną grę, ale nie pamiętam kurwa nazwy. Na płycie ją miałem. To jak wrócę to, to zobaczycie. Dobra, idźmy zrobić te questy. Kultura, Kiras, Tiras, Tresur. Są te, te skrzynki w tym zamku. Kojarzę tego questa. Powoli ten level idzie, ale tak kurwa jak smary z nosa, powiem. Ktoś tu był. Bo są zajebane te. To pewnie też szli na tego. Kurwa. A dziwne, bo dosyć dużo ludzi jest, no ale jest godzina Osiemnasta. Pięćdziesiąt pięć, kurwa, już jest? No pierdolę, cały dzień przespałem. Na rybach byłem, tam kilka płoci tam wypuściłem i tam wpisu. Tam. Kilka płoci, kurwa, półsiatki płoci wyjebałem na samot na ciasto ładnie. O Boże. Jakoś, jakiś kutafonix tu jest. Jak ja mam questa zrobić? Jak ja mam zrobić questa? chuj, lecimy do zamku od razu. Może będzie chociaż ten boss. że tylko brakują mi. Dobra. Co to za klasa kurwa jest? Aha. Nie. Go, a, goblinie. Morda taka wykapana. Czyli zostali mi tylko pod zabijania, tam mam do zabicia tutaj. Paru do pozabijania. No i elegancko. Troll Druid. Są te bronie, no te, te, te co się same ulepszają. Szczerze, też bym chyba mógł je kupić, bo mam na tamtych postaciach tych parę rzeczy, żeby móc. Ale pochuj mnie to. Ja sobie mogę expić normalnie tutaj, kurwa, jak kozak. Dobra. O. Ich potrzebuję. Ich potrzebuję tylko nie wiem ilu. Aha. Jeszcze trzech tych oprócz tego. Jeszcze tych. Ja wolę tutaj całą ekipą, bo... Jak ten to dostanę też. Dobra, armor lepszy. Co my tu ciekawego mamy teraz? Eee... O, tam jest... Kurwa, są te zadania. Musimy ich wybić jeszcze po dwóch. jest, dobra. Jeszcze. Ile tego jeszcze? Jeszcze taki jeden. I teraz marinę. Marinę, marinę, marinę. Mm, to nie jest marina. Jeszcze Marian. Jeszcze tylko Marian jeden. I będzie gotowe zadanie. Kurwa macie. No nie ma. Idź pan fuj. Czekanie czasami zabija ludzi, kurwa. Snap shooter, ten mnie nie interesuje. Znowu ten, kurwa, no ale... Żołnierza potrzebuje Kurwa mać. Sharpshooter znowu, kurwa. Jakieś jaja. Aha. Dobra. Chuj jakiś dungeon. Zero tanka i chuj. Same DMG. Eee... Jakieś gówno. Almarina najpierw. No nie ma żołnierzy w ogóle tych, kurwa. Nie chcę się ciągle w ASD klikać, będę kurwa sobie na myszką tego, samą myszką chodził. Ten kurwa, no nie wiem gdzie... No nie ma, no. Dobra, zrobię cięcie, chwilę, jak tylko zabiję tych i pójdziemy do miasta wtedy. Ok, już wracam. Wróciliśmy i mam zadanie zrobione. Teraz idę je odnieść. I na tym chyba zakończę odcinek. Moim zdaniem. Będzie chyba jakieś 15 minut, tak mi się zdaje. E, co my tu mamy? Raptor Strike, mogę się nauczyć. I nic ciekawego więcej. Dobra. Zobacz, tu questy. To jakaś broń gorsza. Chest. Dupa taka powiem. Dobra. A ten raptor się tam bije. Klepie się z kimś. nie się klepie. Dobra, oddamy tego questa. I zobaczymy co będzie dalej za quest. Kult Fox. Wow. Emocje jak na zbieraniu grzybów. To damy. Ładnie. Chyba Tols, dobra, to zrobimy potem. Tu jest jeszcze quest. Dobra. Mhm, muszę wybrać, dobra, ta obietnica. Tak, tego nie będę używał. Zabić wodne elementary. No, dobra, więc ja się z wami żegnam. E, te kwestie zrobimy w następnym odcinku, tutaj co są. E, nie chcę, żeby odcinki trwały długo, tak szyb szybciej będę mógł wrzucać i ten, ten... I lepiej będzie, po prostu są krótsze, lepiej się ogląda. No, więc do zobaczenia. Cześć.